Ja, willkommen zurück. Wir machen auch direkt weiter mit unseren nächsten krassen Fashion-Trends und Fails und ähm, allem drum und dran. Aber jetzt so im Sommer, wie findest du, was müsste eine Frau für, für Schuhe anhaben? Ballerinas, Flipflops, was auch immer? Was, wie findest du das? Du hast das eine Wort gesagt, was ich <laughs> auch, auch nicht nachvollziehen Sommer? kann. Sommer? Sommer? Ja. Ballerinas. Oh. Verstehe ich nicht. Finde ich, find ich so unschön. Warum? Das sind so, das sind so. Die Spitzen oder die. Äh, ist egal, das kannst du ja aussuchen. So. Spitz ist gerade tierisch im Kommen. Das ist immer, sieht alles so platt und watschlich aus, wie so eine, wie so eine. Nee, Ballerina. Oh, ich glaube, Ballerinas sind krass bequem. Ich habe selber keine. Ja, Crocs oder Clocks oder wie die heißen, sind auch krass bequem. Jogginghosen sind auch krass bequem. Die tragen aber du viele. musst, ja, aber du musst doch dein Leben noch unter Kontrolle haben ein bisschen. <laughs> Aber wieso? Findest du Ballerina. Oh, du findest Ballerina sexy. Nee, sexy nicht, aber. Doch, ich, du ich, findest ich, sie sexy. Ich glaube, was eine Frau von mir hör hören wollen würde, wenn sie sagt, wie findest du meine Ballerinas, würde ich sagen, ich finde sie funktional. <laughs> Ja, das will sie bestimmt hören. Ja, ja, genau. Dieses Funktionale ist übrigens, auch wenn eine Frau dich fragt, findest du mich zu dick und du sagst dann, naja, wenn eine Hungersnot kommt, dann hältst du halt richtig lange durch. Ja. Sehr schön. Schöner Euphemismus. Ja, ist toll. Ja. Um jetzt aber zu testen, ob du, ob du total bescheuert <laughs> bist oder ob du äh, ja, wenigstens ja, noch ein bisschen Verstand ja, hast. Aktueller Trend, alle Influencer, ist keine Krankheit, alle Influencer posten das gerade, ähm, BH oder Bralette oder Bustier oder wie auch immer. Was? Über einem T-Shirt. Übers Kleid. Übers Kleid? Übers Kleid. <laughs> Findest du es heiß? nee, finde ich nicht heiß. Oh, es ist noch Hoffnung da. Ey, ey, es ist noch Hoffnung da. Ey, aber ist das dein Ernst? Also das wollen sie jetzt durchsetzen. Ja. Ne? Das sind dann irgendwelche Leute, die sagen, ey, lass, ich kann kein T-Shirt design, aber ich kann einen BH, lass doch bitte den noch mit Gold besticken und dann ziehen sie ihn einfach drüber. Ja. Aber jetzt genau der Gegentrend quasi. Also BH äh, über einem Kleid mhm. und jetzt gibt es halt auch diese T-Shirts, die die Brüste mit Stickern verdecken. Also mhm. beispielsweise mit Erdbeeren. Findest du Sticker auf einfarbigen T-Shirts über den Brüsten einer Frau. Was findest du gut? Es ist so ein bisschen Doppelmoral, muss ich sagen. Ja. So, dieses ganze, ähm, warum schaust du mir nicht ins Gesicht, ist halt schwer zu glauben, wenn ich mir dann, dann auf die Titten dann doch noch irgendwas raufmache. <laughs> ich habe neulich auch, war, war ein Mädchen gewesen, die hatte Glitter hier so auf dem Dekolleté, so, ja, wo ich sage, du hast da Glitter. Ich, ich muss da hingucken. So, es glitzert alles unten dein Gesicht ist nude geschminkt. <laughs> so, es, man sieht gar keinen Unterschied. So, aber Glitter auf dem Dekolleté, da ja. muss man einfach hingucken. Ja. Wieso, guckst du, wieso guckst du da hin? was soll das? Wieso guckst du da hin? Und dann noch mit so, mit so einem roten blinkenden Pfeil. <laughs> ja. Du, ich kapiere aber diese Trends sowieso nicht so. Dieses Aufschrei und, und dann geht ja rum, äh, du, darfst, du darfst einer Frau keine Komplimente machen. Wenn du einer Frau sagst, hey, du siehst heute aber besonders schön aus, mhm. dann gibt es ja einige, die sagen, ja, wieso musst du mir das sagen? So, also das ist, das ist schon sexistisch. Ja. Und dann gleichzeitig. Ich habe hab meiner, Frau, hab meiner Frau eine Tür aufgehalten und sie meinte, denkst du, ich kann das nicht alleine. Ich habe ihr sie aufgehalten. <laughs> so. Ja, und dann äh, der Gegentrend halt Free the Nipple auf Instagram und so. I don't get it. Du verstehst es nicht? Nein. Ja, es ist halt, äh, manche sind äh, da eher dumm <laughs> und manche eher etwas dümmer noch. Ja. <laughs> Hast du jetzt das neue Bild von Selena Gomez gesehen? Ja, mit dem Sideboob? Mit dem Sideboob, also na, Sideboob. Also mit, äh, ja. mit, mit, im Prinzip alles Boob, aber äh, glaubst du, als Freund würdest du das cool Nein. finden, wenn deine Freundin sowas Nein, anhat? Never. Glaubst du, The Weeknd findet es gut? Ja. Definitiv. Ich glaube ja. Auch das ist auch, ja. dass sie da gezeigt wird. Ja, mhm. ich glaube auch, ich glaube auch so wie Kanye West geil findet, dass Kim Kardashian äh, einen Porno hat. Ein Porno hat. Ja, ja, klar. Ist geil. Ist, ist doch. Das war der Grund, warum sie zusammengekommen sind, meinst ja, du? Genau. Krass. Naja, genau. Jetzt gehen wir zwar ein bisschen off-topic, aber ich habe so das Gefühl, die müssen das auch gegenseitig, müssen die sich überbieten. So, ne? so ja. Rihanna hat, glaube ich, äh, größtenteils angefangen, so, die hat auch noch in ihrem Musikvideo nur noch so eine Netzhemden an, wo du alles komplett siehst. Dann äh, Katy Perry fallen auch, fallen auch die Hupen fast raus, sitzt, ja. liegt auf dem Tisch und lässt sich mit Essen, wo wir beim Thema Essen sind, aus dem letzten Video, lässt sich mit Essen beschmieren und ja. sehr sexy nicht. Und dann, ja, ja. Ja, und jetzt Selena Gomez äh, muss halt äh, hier. Äh, auf Instagram auch, die kennst Amber Rose zum Beispiel, die hat ja jetzt auch so die ist komplett im Prinzip nackt, hat nur ein BH und über, dem, über ihrer Schambehaarung, da wo du halt wirklich dann die Lippen sehen würdest, da hat sie dann eine kleine Rose äh, reingeschoppt. Aber, sehr, ab, sehr stylisch. Aber die Rose hat eine Schambehaarungskrone von ihr <laughs> sozusagen. Also, äh, wo ich mir denke, wow, was, was ist denn da los? Ja. Das sind wirklich Sachen, die verstehe ich nicht ich verstehe ja. das auch, dass man sagt, ey, äh, warum dürfen Männer mit freiem Oberkörper und Frauen nicht? ist mir auch vollkommen klar. Ich verstehe das auch alles. Aber dann gibt es halt auch wirklich komplett wieder das Gegenteil. So wie du ein Kompliment machst, bist du ein Sexist. Nein, Mann. Das ist. Würde würdest du als Mann, wenn eine Frau, ob hässlich, dick, dünn, wunderschön ankommen würde und würde dir sagen, Mensch, allseits beliebter Andi, du <laughs> siehst heute aber wieder unfassbar gut aus. Ja. Würdest du dich angegriffen fühlen? <laughs> <laughs> äh, ist für mich äh, fernab von jeder Möglichkeit, ja. dass ich sagen würde, ähm, ich würde erstmal sagen, erzähl mir mal was Neues. Ja. Aber, <laughs> ja. <laughs> aber im Prinzip, äh, nee, ich weiß nicht, wie man sich da angegriffen fühlen kann. Also wenn man ein Kompliment kriegt, dann sollte man sich im Prinzip bedanken und, ähm, und nicht angegriffen fühlen. Sollen wir uns mal tierisch weit aus dem Fenster lehnen gerade? Erzähl mal. Ihr da draußen, ihr seid alle wunderschön. ja, wunderschön. Ja, und wo wir schon so von Trends reden, ähm, die einem so aufgedrückt werden, ne? Sticker, verstehst du, aufgedrückt? Ähm, da würde ich doch sagen, was einem richtig aufgedrückt wird, ist die Schlaghose. Die wird richtig aggressiv promotet, ja. Es geht jetzt ja los. Ja, bitte? Du wirst du quasi mit der Schlaghose erschlagen. <laughs> Finde ich gut, das Wortspiel. Ja, danke. Ja. Ich mochte die den Trend nie. Ja, habe es glaube ich schon zweimal erlebt, dass die äh, in, in, Mode gekommen ist. So alt bin ich. Und <laughs> ähm, nee, ich, ich, ich, ich würde mich dagegen wehren. Nee, ich hoffe auch, dass die Frauen das überspringen. Dann lieber doch Highways bis unter die Titten. <laughs> Mit Sticker drauf. <laughs> mit Sticker drauf und bis hoch in den Choker rein noch als komplettes, komplettes Suit. Wie findest du eigentlich Jumpsuits? Finde ich gut. Ja? Jumpsuits finde ich, finde ich, ich als ich die das erste Mal gesehen habe, war meine erste Assoziation damit ähm, so Strampler von Babys. Ja. Ne? Das sind ja so Einteiler. Aber Jumpsuits finde ich, äh, gefallen mir sehr. Aber was sich auch voll viele Frauen jetzt trauen, ist einfach auch so eine, diese sportlichen Formhosen, äh, also die, die, die, auch den Bodyforming-Effekt haben, so, wo man einen geilen Arsch dran hat, muss ich <laughs> ganz ehrlich mal sagen, ähm, dass auch viele Frauen die einfach jetzt so im Alltagsgebrauch äh, anziehen. Also die stehen dann irgendwie in der S-Bahn mit einem übertriebenen Arsch und dann irgendwie äh, die, die ähm, Sportsneaker. Ähm, ist ein Trend, den man äh, unterstützen kann. <laughs> bei jedem? Nee, nee, auch nicht bei jedem. Es gibt, also ich glaube, die machen sehr viel, sehr viel für die Figur, diese Hosen. Ist im Prinzip nicht schlecht, wenn man da ein paar Problemzonen hat, dann kann man die schon gut kaschieren. Gibt es die irgendwo im Internet irgendwo für mich? Für <laughs> Oder gibt es Übergrößen nicht? Übergrößen gibt es nicht, ah, nee. okay. Kann man schon mitmachen, den Trend. Ist auf jeden Fall ähm, ganz schön anzuschauen als Mann. Und wenn die Frau sich drin wohlfühlt, dann ist das eine Win-Win-Situation. Du sagst es gerade, Wohlfühlen. Also mhm. das ist immer das Entscheidende. So, ey, es gibt äh, Klamotten, die haben durchtrainierte Typen draußen auf der Straße an. Ähm, Finde ich cool, sieht sexy aus, äh, mhm. kann ich als Mann auch sagen sollte, sollte ich aber beispielsweise nicht anziehen. Dafür passen mir andere Klamotten, die ja. dir nicht passen. So. Ja. Und es geht halt immer darum. Die weiten Oversize-Klamotten. <laughs> Die weiten Oversize-Klamotten. Die, die, die passen die, uns. <laughs> Die passen uns. Und äh, es ist halt immer so, ey, man, man muss sich wohlfühlen. Ich bin der Meinung, man muss nicht jeden Trend mitmachen, nur weil es gerade ein Trend ist. Absolut sondern, richtig. Sondern was passt zu einem, worauf hast du Bock? Hm. So, weißt na klar, wenn du, wenn du Bock hast auf eine schwarze, enge Leggings ja. und eigentlich sagt man, naja, solltest du vielleicht nicht tragen. Wenn du Bock drauf hast, dann, so, dann, dann ist das auch cool. Ja. So. Aber, aber nur einen Modetrend hinterherzurennen, um einem Modetrend hinterherzurennen, mhm. ist, glaube ich, der falsche Weg, oder? Absolut, absolut. Ja, ich glaube, dieser altbekannte Satz, Schönheit kommt von innen, hat ja was, ja. Also ähm, ich glaube, wenn du dich wirklich wohlfühlst in den Klamotten, die du trägst, dann transportierst du das auch übers Gesicht, über die Aura nach außen und dann. Ähm, wenn du, dann gefällst du dir selber und dann gefällst du auch anderen Leuten automatisch. Ich glaube, wenn sich jemand jetzt nur verkleiden würde und sagen würde, nee, aber auf Instagram sehen alle, haben alle bauchfrei an, aber du fühlst dich damit gar nicht wohl, dann solltest du das auch nicht machen, sondern solltest dir treu bleiben. Und ähm, klar kann man sich immer inspirieren lassen von anderen Leuten und man guckt ja auch gerne mal einen Katalog durch oder sowas. Ähm, <laughs> Katalog den guten Autokatalog. <laughs> äh, und äh, dann sollte, äh, dann fühlst du dich halt wohl. Ne? Wir haben ja den Vorteil, dass wir alles, was wir brauchen, um zu überzeugen, haben wir in uns selbst. Wir strahlen von innen nach außen. Seitdem ich schwanger bin, sagen mir die Leute viel mehr, wie sehr ich nach außen strahle. Und obwohl ich immer noch dieselben Klamotten trage, die meine Mutter mir vor 20 Jahren gekauft hat. Also, shine on. Wir sind aber vor allem auch daran interessiert, was euch modisch gefällt. Ob, wir, ob ihr sagt, ja Mensch, eigentlich haben sie recht mit dem, was sie sagen, oder ob ihr sagt, diese sexistischen Schweine sollten nie wieder irgendein Video überhaupt machen, dann könnt ihr das ja auch kommentieren. Das ist eure Chance. Ähm, also, lasst uns einen Daumen hier, abonniert uns, kommentiert hier was und dann wird das hier richtig lustig die nächsten Male mit uns. Und wenn wir schon vom nächsten Mal reden, dann können wir auch gleich unser Thema ankündigen. Und das wird sein, wir werden über Aliens reden aber nicht nur über alle möglichen Aliens, ähm, zum Beispiel die zwei Aliens, die hier sitzen, oder <laughs> über, über die Aliens, die es bei den Promis gibt. Wir reden auch über, ob es wirklich Einfluss äh, von Außerirdischen gab. Wir werden unsere Aluhüte aufsetzen und uns ähm, mit ganz vielen Sachen beschäftigen und vielleicht reden wir auch mit dem einen oder anderen Experten. Also wir sind sehr gespannt auf das neue Thema. Und in diesem Sinne sagen wir dann Tschüss und... Man kann es nicht oft genug sagen. Shine on. Ja, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, Shine On irgendwie zu vermarkten oder so. Zalando äh, benutzt das schon, habe ich gelesen. Ja? Auf, der, auf, einer Zalando, ähm, auf einem Zalando-Katalog steht groß Shine On drauf. Ich äh, habe meinen Anwälten schon Bescheid gesagt. Ja, richtig so. Ja. Was meinst du? Ähm, ja, ich bin geil. <laughs> <laughs> ich finde es vor allem geil, weißt du, dass ich finde, das ist so wie MILF unsere erste Folge. Äh, das ist eigentlich absurd, ist, dass wir zwei über Menschen, äh, Männer reden, mit denen wir gerne schlafen würden. Ja. Und jetzt ist eigentlich auch absurd, <laughs> dass wir über Frauenmodetrends reden. Verstehe ich Nee, verstehe ich auch nicht. Aber deswegen finde ich es find ich's cool. So. Meinst du, wir haben, haben Leuten damit auf den, auf den Schlips getreten? Was? Nee, auf keinen Fall. Echt nicht? Nee. Naja, ich kann also ich, ich, äh, warum, äh, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt da zwei Mädels sitzen würden, die mir sagen würden, so ja, ein Typ sollte im Sommer Flipflops, eine kurze Hose und ein T-Shirt anziehen, so dann würde ich sagen, so ja, passt. <laughs> Äh, du hast die Socken vergessen. Zu den Flipflops. Zu den Flipflops. Ja, so Socken, wo die Finger, äh, wo die, wo die, wo die Zehen so. Oh das, oh, das ist auch ein No-Go, hätten wir auch noch sagen können. Ja, ja, ja, das geht gar nicht. Wenn ein Mann sich schick anziehen will, dann sollte er doch vielleicht ein Hemd anziehen. Genau. Ja, nee, das finde ich total sexistisch. Ja, wenn ich mich schick anziehen will, dann ziehe ich ein Muskelshirt an. <laughs> also, äh, nee, also ich würde mich nicht äh, da angegriffen fühlen, muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Ach, gar nicht. Ich auch nicht. <laughs> ich freue mich aufs nächste Thema, Mann. Ja, Alter, so. Ich mag das ja, ne? Ich, ich, äh, ich, bin, ich bin, sehr gespannt. Oh, ich gehe zu HM und äh, guck in äh, Umkleidekabinen von Frauen rein. Und du? Ich äh, mach's gleiche. Tschüss. Ciao.